तो hello guys welcome back to P G गेमर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो कैसा कमेंट कर ज़रूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में